Sebagian dari kita umat Islam mungkin pernah memikirkan, agama apakah yang dianut oleh Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu? Apakah ia menganut agama Nasrani, mengingat bahwa pada masa itu nabi terakhir yang ada adalah Nabi Isa alaihissalam, ataukah agama yang dianut oleh para nabi sebelumnya? Pada video ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai hal tersebut. Mari simak video ini dan jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu, kami menemukan dua pendapat ulama yang berbeda. Satu, Al-Alusi dari Mazhab Hanafiyah, menegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Nabi diutus oleh Allah, beliau mengikuti ajaran Ibrahim, alaihi salam. Al-Alusi membawakan keterangan Ibnu Akil. Abu Wafa, Ali bin Akil menegaskan bahwa sebelum diutus, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganut syariat Ibrahim. Dari Tafsir Al-Alusi, halaman 23 nomor 160. Pendapat yang kedua Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak beribadah dan tidak mengikuti ajaran apapun. Ini merupakan pendapat Al-Qadiyat. Beliau mengatakan, Sebelum mendapat wahyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beribadah dengan mengikuti syariat umat sebelumnya, menurut pendapat yang kuat. Dari kitab Fathul Bari, halaman 7 nomor 144. Jika kita merujuk dari dua pendapat tersebut, mereka tidak menyebutkan Rasulullah mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau agama Nasrani, padahal ajaran Nabi Isa adalah pedoman hidup yang terakhir yang diturunkan Allah pada masa itu. Untuk menjawab pertanyaan itu mari kita simak dua pendapat ulama kita di negara tercinta ini. Nabi Muhammad SAW menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di Mekah itu yang diterapkan syariat Nabi Ibrahim. Termasuk sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir itu menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma bedanya mereka syirik, mereka musyrik, mereka haji iya, tapi sambil sembah berhala, syirik gitu kan. Itu yang Nabi SAW luruskan. Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325 Nabi Muhammad datang 571 dari 325 ke 571 maka ajaran Kristen rusak agama Nabi Musa rusak agama Nabi Musa rusak lalu apa agama orang saat itu di Makkah itu ada agama Ibrahim tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah Jika kita simpulkan dari video dan pendapat para ulama tersebut, Rasulullah tidak sepenuhnya mengikuti ajaran agama para nabi-nabi sebelumnya, karena agama para nabi sebelumnya diambang kerusakan pada masa itu. Benarkah keadaannya demikian? Mari kita bahas lebih dalam tentang keadaan pada masa itu. Sebelum kita lanjut silahkan klik tombol subscribe. Agama Ibrahim hingga beberapa masa adalah agama resmi masyarakat Jazirah Arab. Tetapi dengan berlalunya zaman, hukum-hukum, ibadah-ibadah ritual agama yang lurus ini lama-kelamaan terlupakan. Yang tersisa hanya ritual-ritual khusus seperti haji, wukuf di Arafah, Masiar dan Mina, kurban, lontar jumrah, tawaf kabah, sa'i antara syafa dan marwa dan amalan-amalan lainnya. Bahkan dengan berlalunya zaman, kesirikan mempengaruhi akidah masyarakat. Karena adanya petunjuk-petunjuk yang salah, mereka menjadikan sejumlah objek tertentu sebagai sekutu Tuhan dan mereka menyembahnya. Dengan semua penyimpangan ini, mereka menyatakan diri mengikuti Nabi Ibrahim. Lantas bagaimanakah ibadah-ibadah yang dilakukan Rasulullah pada masa itu? Mari kita lihat dari pernyataan berikut. Tentang Rasulullah, Abu Talib bercerita. Di satu malam aku mendengar kata-kata yang luar biasa dari Muhammad. Bila kami makan dan minum, kami tidak menyebut Allah. Kemudian aku mendengar dari Muhammad ketika, hendak, makan mengucapkan, Bismillahi al-Ahad, maksudnya, dengan nama Allah yang Esa. Sesudah makan ia mengucapkan, Alhamdulillahi katsiran, maksudnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Aku sangat heran dengan perilaku ini. Terkadang, tiba-tiba aku menemuinya dan melihat di atas kepalanya cahaya yang melambung ke langit. Tidak pernah aku mendengar dusta dari Muhammad. Tingkah laku jahiliyah takkan tersentuh olehnya. Tak pernah aku melihat ia tertawa-tawa berlebihan atau bermain dengan anak-anak atau memperhatikan mereka. Ia suka sendiri dan berendah hati. Abul Fida menyampaikan, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setahun beliau pergi ke Bukit Hira sebulan lamanya dan di sana beliau melakukan ibadah. Kaum Quraisy pun berbuat demikian. Di masa itu beliau memberi makan kepada setiap fakir yang datang. Usai melaksanakan upacara-upacara ibadah, sebelum pulang ke rumah, beliau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Giyats bin Ibrahim meriwayatkan dari Imam Syadik As. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah datang ke Madinah tidak pergi haji melainkan sekali. Namun, selama di Mekah beliau beberapa kali bersama kerabat beliau melaksanakan upacara-upacara haji. Diriwayatkan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun melakukan sholat. Dari keterangan ini disimpulkan bahwa Rasulullah sebelum menerima wahyu, telah melakukan amalan-amalan sebagai ibadah, melakukan sholat, sebulan dalam setahun melakukan itikaf di Bukit Hira, melaksanakan ritual-ritual haji, tawaf seputar Ka'bah, membaca bismillah ketika hendak makan. Maka jelas beliau adalah seorang pribadi religius dan rajin melakukan ibadah-ibadah. Jadi ajaran yang diikuti Rasulullah bukanlah dari Yahudi atau Nasrani pada masa itu, sebab jika beliau seorang penganut agama Yahudi atau Nasrani, tentu beliau akan ikut serta dalam ritual-ritual keagamaan mereka, menjalin hubungan dengan mereka dan pasti tercatat dalam sejarah. Tetapi fakta ini tidak ada dalam sejarah, di sisi lain kaum Yahudi dan Nasrani tidak mengakuinya. Oleh karena itu, sampailah pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu dari Allah mengikuti agama dan syariat Nabi Ibrahim atau menyembah Tuhan yang Esa, menentang kesirikan dan penyembahan berhala, melaksanakan sholat, melaksanakan ritual-ritual haji yang merupakan bagian ritual-ritual ibadah ajaran Nabi Ibrahim, suka berhalwat, berzikir dan beribadah kepada Allah, dan memperhatikan akhlak yang baik. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan, mungkin masih banyak kekurangan dari informasi yang kami peroleh dan untuk itu silahkan tinggalkan pesan saudara di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.